Salut! Astăzi este despre a epata. În dicționar este a uimi, a impresiona prin atitudine, ținută neobișnuită, extravagantă. Uite, mie mi se pare foarte tare o imagine de pe net, un banc de pești care toți, toți te duc într-o parte și unul singur o ia partea cealaltă. e place foarte mult să epatez câteodată în direcția inversă celorlalți. Ehm, însă un tip Steve Ferrante, fotbalist, are un citat foarte tare. Zice, oricum ești un exemplu. Ehm, depinde de tine dacă ești un exemplu bun sau nu. Ehm, cel mai tare exemplu pentru mine și mi-ar, mi-ar plăcea să epatez precum ea este Roza Parco Negresă, care a inițiat practic lupta asta de eliberare a negrilor în fața albilor, pentru că ea a fost prima femeie negresă presă care n-a mai vrut să se ridice de pe scaun în fața unui alb uh, în autobuz. Nu știu dacă știai, dar ei erau sclavi pe atunci și nu aveau voie să stea jos în autobuz în fața albilor. De parcă pielea albă ar da uh, implicit superioritatea omului. Uh, mi-ar plăcea să fiu ca ea și poate că într-un fel sau altul în, uh, în uh, ceea ce vreau eu să fac cu oamenii poate cine știe, chiar epatezi, chiar sunt ca ea, așa că îți doresc să epatezi uh, tot așa, uh, în loc să se ducă toți pești încolo, tu să iei invers într-un sens atât de frumos. Ceau!